Բարև ձեզ։ Երբեմն օգտակար է մեր կոդի մեջ գրել մեկնաբանություններ կամ կոմենտներ, որպեսզի ավելի պարզ լինի, թե կոդը ինչ է անում եւ ինչ է կատարվում։ Ոնց անենք դա։ Եթե եթե մենք ուղակի ստեղ կսկսենք գրել, օրինակ this is my happy code, սա իմ ուրախ կոդն է, հա։ Եթե ես sense գրեմ, սա խնդրեմ է առաջացնում, որովհետեւ compiler-ը, որը փորձում է թարգմանել մեր կոդը, սա կընդունի որպես կոդ, բայց սա C++ չի, հետեւաբար սխալներ կտա։ Ուրեմն մենք պետք է ասենք նրան, որ սա comment է, որ սա մեկնաբանություն է, այլ ոչ թե հենց կոդ։ Դա անում ենք երկու տարբեր վարիանտով։ Կամ իր դիմաց դնում ենք երկու այսպես tag գից։ Սա նշանակում է, որ ամեն ինչ ինչ որ այս tag գծի գծերի աճ կողմից է, մեկնաբանություն է, okay։ Այսինքն դա սա մենք կարող ենք նույնպես դնենք կոդի կողքը։ Սա okay է, որտեղ ասում է ստեղից սկսած դեպի աճ ամեն ինչը մեկնաբանություն է։ Երկրորդ վարիանտը այսպես, մենք կարող ենք որոշենք սկիզբ, այսենց, սկիզբ և ավարդ։ Եվ այս սկիզբ և ավարդի մեջ թեղը ինչ որ գրենք, դա արդեն մեկնաբանություն է։ Նենց որ կա երկու վարիանտ, կամ այս երկու գծիքներով, որպեսի մենք մի տող, մի տողի վրա ասենք, որ այդ տողը տեից սկսած միջև աչ, միջև ավարդ մեկնաբանություն է կամ կարող ենք նշենք սկիզբ եւ ավարտ եւ իր մեջտեղները արդեն ինչքան ուզենք կարող ենք գրենք մեկնաբանություն եւ compiler-ը, այսինքն թարգմանիչ ծրագիրը այդ հատվածը ուղղակի կարհամարի եւ կթարգմանի միայն մնացածը, որը real C++ կոդ է եւ դա կթարգմանի մեխանայական լեզվին, որ համբյուտերը մեր ծրագիրը աշխատացնի։ Այդքան բան, հույսով եմ սա բարձր, մենք շուտով կհանդիպենք։ Բարև։